қарлығаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы жесір атты әңгіменің толық нұсқасы қабыл алыңыздар автор қарлығаш сүлейменқызы оқыған жанат әлібекқызы 1980 жылдар болатын күз мезгілі аласапыран желдің үргенінен жан жақты қызғылт сары жапырақтар басқан жан жақтан биік төбелерді көруге болады айнала күңгірт күйге енгендей бейне бір жазық далада жападан жалғыз жүрген жанның күйіндей міне осындай күздің бір күнінде аспандағы бұлттар көшіп жауын жауғалы тұр ауа райының күрт өзгеруі бұл бейбақ ана үшін уайым еді арқасына марқұм күйеуінен қалған жалғыз тұяқты сонау жерден арқалап жалғыз ұлының қам үшін тау мен тасты артқа тастап күстенген қолдары кезерген еріндері шүңірейген тек қана көздері ғана көрінетін тозығы жеткен орамалымен баласының басын мықтап орап қойып қаншама күндерді бір түйір бидаймен азыққа арқау қылған ұлыма жетсе де бір ұрттам су ғана ішіп тұла бойынан өңі қашып тірі адам тіршілік жасайды деп алладан үмітін үзбеген бейбақ ана иә егер соқа басы болса әлдеқайда өмірден баз кешер еді алайда әкесінен айырылған екі жасар балапанын аяп осы жарты жыл ішінде баласы екеуі тұрақтайтын баспана іздеп жүрген кезде алдында жолыққан марқұм күйеуінің жолдасын байқамайды қалды жанар бұл сіз бе мына түріңіз не мұндай жерде не істеп жүрсіз жалғыз өзіңіз тағы да арқаңызда балаңыз бар екен деген мұстафа атынан түсті мұстафа жоғалған сиырын іздеп шығып еді жанардың өзін көріп қорқып тұрғанын мынадай желдің ызғарында бір көйлегін іліп алып күздің суығында бұл жерде не істеп жүргеніне мұстафаның оған басы жетпеп еді сізді солар жіберді ме жоламаңыз маған деген жанар артқа қарай шегінді кім ол сіз не деп тұрсыз түк түсінбедім деген мұстафа оған жағдайды түсіндірмекші болды алайда жанар әбден шошып қалған жоламаңыз ұлымды менен тартып алуға хақысы жоқ ешкімнің деген оның көздерінен қорқыныш пен қорғанғысы келгенді байқап еді мұстафа артқа қарай шегінді де жарайды мен сізге жақындамаймын тек сіз сабыр сақтаңызшы деді мұстафа жанар осы кезде ғана тынышталып еді өзіне тиіспейтініне сеніп жаймен ғана анадайдағы тастың үстіне отыра кетті мұстафа оның қасына барайын деп қорқытып аламын ба деп алыстан сөйлеспекші болды жанар қорқпаңыз мен сізге тимеймін мынадай күннің суығында не істеп жүрсіз келіңіз мен сізді үйіңізге дейін жеткізіп тастайын деді мұстафа жоқ бармаймын ол үйге деген жанар айқайлап жіберді жарайды онда айтыңызшы қайда барасыз ауыл болса шалғай тым болмаса баратын жерге дейін апарайын күн райы бұзылып тұр жауын жауы мүмкін деді мұстафа менің баратыным жерім жоқ білмеймін қайда баратынымды деді жанар мұстафа бұл сөздерді естіген кезде оған бір жағдай болғанын жақсы түсінеді қазір сұрап шошытқысы келмеген мұстафа байыппен ғана жанар онда біздің үйге жүріңіздер бізге қонақ болыңыздар үйге ертерек жетіп алайық деді жанар іштей барғысы келіп ақ тұр алайда мұстафа оны алдап тұрған секілді секем алып тұрғаны бар еді бір жағынан шақпақты шаға бастап баласына суық тигізіп аламын ба деп те алаңдап тұрғаны бар тұғын қане жанар балақай жаурап қалмасын түсте болып қалды ғой қарны қалған болар балақайдың деді мұстафа жанар кейіншектеп ойланып тұрғанда оның арқасында бүрсіп жатқан баласы да қимылдай бастады ол оянды да нан ана нан деді былдырлап оны естіген мұстафа міне көрдіңіз бе жанар балақайдың қарны ашып қалыпты ғой жүріңіз енді деді жанардың қалтасында баласына беретін наны да қалмаған еді ұлы да тоңып қапты ол жаймен ғана қадам басып әуелі атқа ұлын отырғызды мұстафа оны алдына алып алды жанар арқасына мінгесіп алды ауылға да жақындай бергенде жауын құйып кетті мұстафа атты айдақтай түсті шауып отырып үйіне жеттім ау дегеннің өзінде балақай мен жанардың үсті малмандай су болып еді оларды дереу ішке кіргізіп жұбайы жанарға өз киімін беріп баланың да киімдерін ауыстырып ыстық сорпа ішкізді талай уақыттан бері мұндай ыстық тамақ ішпеген жанардың бойына жылумен қоса нәр де барған болатын мұстафа кішкентай балақайға қызыға тамақты өз қолымен беріп отыр қаншама жылдар бойы бір балаға зар болып келе жатқан мұстафа мен тамирис үшін жесір келіншектің кішкене қолдарымен тамақ жегені былдырлап сөйлегені сыңғырлап күлгені бәрі де таңсық еді үйленгендеріне бес жыл өтсе де сәбидің даусын аңсаған ерлі зайыпты бұл баланы қуана панасына алғысы келіп еді балақай да әбден қарны ашып жаураған тамақтанып бойына жылу барған соң томпаңдап ойнай кетті томирис кішкене бүлдіршінді өзімен бірге өзге бөлмеге алып кетті балақай томиристің сәби аңсаған жылы құшағын түсінгендей оған тез үйреніп кетті үстел басында жанар мен мұстафа қалды көптен бері мұндай жылы үйді ыстық тамақты көрмей тек қана бойын үрей жайлаған жанар бүгін ғана өзін еркін сезінді мұстафа оны өзіне таныс емес жауабы жоқ сұрақтармен мазалағысы келмеді жанардың бойынан оның маужырап ұйқысы келіп тұрғанын көрген мұстафа оған демалып тынығуын айтады күнделікті шала ұйқымен жүрген жанар кешкісін бұратала ұйқысынан оянып еді томирис оған өз киімдерін ұсынып ол жуынып алды кешкі жайлаудан малын келген мұстафа да үйіне келіп еді жанар ұлы әлейге қарап сүйсініп тұр үстінде таптаза киім бет аузы да таза үй күйсіз жүргелі ұлының мұндай күйі болмап еді күнделікті өмірмен күресіп ауылдан ауыл жазық даланың кеземін деп әлиге де өзіне де қарауға шамасы қалмап еді әбден қажыған кезде алла бұларға мұстафаны жолықтырған еді жанар ұзақ уақыт бойы мұстафа мен томиристен шындықты жасырып жүргісі келмеп еді бар шындықты бүкпесіз мұстафа мен томирис екеуіне бар күшін бойына жиып баяндап бермекші болды шындықты айту оған ауыр еді қалай да болсын ашы шындық әшкере болары хақ өзінің үйінен күйеуі екеуі үш жыл одандасқан қара шаңырағынан кету жанар үшін де қиын болатын егер де қазмыр енесі мен қайтып келген бекесі болмағанда бәлкім қазіргі күні өз үйінен кетуге мәжбүр болмас еді енесі жанарды келін болып түспей тұрып жақтырмапты жанар күйеуі әділмен кездейсоқ танысып еді әділ жолда жұмысқа кетіп бара жатқанда жанарды көріп сағат сұрады әділ жұмысқа асығып бара жатқан еді жанар да үйіне қайтып бара жатқан болатын осындай кең қалада ауылдың тұрғындары осылай бір бірімен сөйлесіп араласып кетті әділ жанардың тұрып жатқан үйінің қасында жұмыс істейтін болып шықты әрдайым жұмыстан қайтып бара жатып ол міндетті түрде жанарға кездесіп кетпесе өзін жайсыз сезінетін осылай екеуінің ара басталды әділ мен жанар бір біріне ғашық болып қалады әділдің анасы оған өз көңіліндегі қызбен үйлендіргісі келеді алайда әділ жанарсыз өмір сүре алмайтынын айтып оған үйленеді екеуі үйленген соң әділ қалада жұмысын жалғастыра береді ал жанар ауылда енесімен бірге қалады енесі жанарды мүлдем жақтырған емес оның әр істеген тірлігінен мін тауып оны үнемі кемсітіп отыратын жанар енесінің бұл мінезіне көніп те қалып еді алайда кейде енесі тым қатты шектен тыс кететін жерлері болатын оның адам төзгісіз мінезін жанар әділге айтпаса да әділ іштей барлығын біліп жүретін алайда оны анасына айтса анасы мізбақпай сенің қатының ештеңеден кем болып отырған жоқ бұл үйде әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ сен болса да жұмыстасың одан тек келіндік міндеттерін дұрыс атқаруын күтеміз деп құтылатын осылай жүріп жанардың аяғы да ауырлайды аяғы ауыр келінін күнде үйдің көзге көрінбейтін күйбең тірлігінен бөлек мал шаруашылығына да қаратып қоятын жанардың аяғы ауыр кездері өте ауыр өтеді азаннан қара кешке дейін тыным таппай жөні түзу тамақ жемей жүріп мертігіп жүргенде құрсағындағы баласынан да айырыла жаздаған алайда бір құдайдың қалауымен әли дүниеге аман есен келеді оны енесі мен қайынәпкесі әділдің баласы екенінен күдіктенетін кейде ол арам ойын жанарға айтып та алатын арының таза екеніне олардың көзін жеткізе алмаған жанар олардың күнделікті ащы тіліне шыдап келеді өзіне күн бермейтін енесі мен қайтып келген қайынбекесі туралы олардың күдіктенетіні туралы ешқашан әділге айтып оның жүрегін жаралағысы келмейтін дүниеге келген сәби үшін де қуана қоймаған олар баланың жылаған даусын естіген кезде осақ жылай берді ғой әй анауының қарны немене көшеден тапқан соң осындай мазасы ғой өзі менің ұлымның кішкентай кезіне мүлдем ұқсамайды менің әділім мынау сияқты зар жақ болмаған деп ащы тілмен түйреп отырғанда жанар өзін қоярға жер таппайтын еді кішкене ғана бейкүнә сәбидің не жазығы бар деп іштей олардың ұлына деген көзқарасына шыдап жүретін мұның бәрін өзі сүйген өзіне шүбәсіз сенетін өзін құрметтейтін құдай қосқан серігі үшін шыдайтын әділ үйдегі жалғыз асыраушы еді әкесінен жалғыз тұяқ деуге болады әкесі марқұмның бірінші жұбайынан туылған әкесі жан жарының небір зәрлі тілінен шыдай алмай үйден кетіп қалған кейін келе жұбайының екінші баласына аяғы ауыр екенін біліп үйіне келіп тұрған алайда оны анасы жақтырмай бар кет ашынаңа мені сол бір жәлепке бола тастап кеттің енді келме деп үйінен қуып шыққан әкесі ол кезде үйленбеген тіпті ешкімге бармаған деді алайда ауыл тұрғындарының қауесетіне сенген әйел күйеуіне сенбеген болатын араға біраз жылдарды салған соң әкесі екінші әйелмен үйленіп одан әрі екі ұл сүйеді көп ұзамай әкесі қайтыс болады сол бір жылдары тоқал бәйбішенің үйіне күйеуінің соңғы өтініші бойынша келген болатын аузы шайпау бәйбіше оған айтпаған сөзі қалмапты онымен араласпайтынын күйеуінің соңғы өтінішін орындай алмайтынын айтып шығарып салыпты мұстафаның әкесі қайтыс болар алдын мен дүниеден өткенде онымен аралас бала шаға бір бірін тану өссін деп халі нашарлай бастағанда ақ күнде айтып отырған сол өтініш бойынша екінші әйел бәйбішенің есігін талай рет қаққан еді алайда бәйбішенің жүрегі сол бойы жібімеді осындай ауыр күндермен міне бүгін анасы мен күйеуі қайтыс болғанына да жарты жыл өтіпті жарты жыл бойы енесінен тек әділдің қазасына жазғыруын естіп келеді осындай ауыр күндердің бірінде жанар енесі мен қайынәпкесінің сөздерін құлағы шалып қалады мына екі жатып жерден қалай құтылсақ болады өздерінің көзін құрту керек еді десе енесі қайынәпкесі де олардың көзін жою қиын емес ана қатынды төркініне жіберу керек ал баласын алып қалу керек сосын ол келемін дегенше баласын балалар үйіне өткізіп тастап оған баласын жоғалып кетті дей салу керек сосын баласын іздеу үшін өзі де қарасын батырады деген иә ол көшеден тапқан баласы маған немере болып қарқ қылмайды ертең оның төркініне жіберейік деді енесі бұл сөздерді естіген жанардың төбесінен жай түскендей болады баласынан оңай құтылғысы келген құйтырқы жоспарын естіген жанар аузын қолдарымен жылағанын білдіртіп алмас үшін жауып алып бөлмесіне кіріп кетеді шырт ұйқыда жатқан ұлын құшақтап алып жоқ мен сені ешкімге бермеймін сен менің әділімнен қалған жалғыз жұбанышымсың естелігімсің деп әбден жылады бұл кезде ұлы бар жоғы бір жасар еді кешке дейін ештеңе білдірмей жүрген жанар түнде олар ұйқыға кеткенін көріп баласы мен оның құжаттарын алып үйінен шығып кетеді осы күйінде түн ішінде баласын көтеріп алып көрші ауылдағы төркініне барады түн ішінде ұйқысын қиып оятқан қайын сіңлісін көрген жеңгесі оны жақтыра қоймайды жанар оған бар жағдайды айтқан кезде өтірік жұбатқан секілді болады алайда оған шынымен жанашып жүрегі жылулық танытпаған еді ал олардың кетіп қалғанын көрген енесі оларды іздеудің орнына қуана кетеді көрші қолаң келінін сұрағанда кетіп қалды шыдамай көңілдес те тауып алған болар деп айтқан мұны естіген көрші ауыл тұрғындары жанарды жақтырмай қалған арада бірнеше күндер өткенде мазасыз жеңгесі де өз шынайы бейнесін көрсеткен ағасы болса үйде болмайтын қалада жұмыс істеп сол жақта болатын ешкіммен жұмысы жоқ өз алдына жүрген жан осылай жанар баласын алып төркіннен кетеді күйеуінің ауылынан ұзай алмаған жанар қайта ауылға барып сол ауылдан өзіне жұмыс сұрайды алайда ауыл тұрғындары енесінен естіген жала бойынша оны жұмысқа алмай тіпті қаралап бетіне күйе жағуға дейін барған бұл жаладан кейін жанар ол ауылға да өз ауылына да бара алмайды себебі қауесет тез тарап кеткен қалаға барса ол жерде жататын орында ақылы туған туыс та жоқ өз ауылы мен күйеуінің ауылынан шалғай кеткен жанар баласымен дала кезіп қалады үйінен шығар кезде азық болсын деп бір уыс бидайды алып шыққан жанар сол бидайды азық еткен еді алайда екі қолға бір көрек демекші баламен жұмыс істеп ақша таппаса болмас деп жұмыс сұрап та көреді ұлымен көрген соң жұмысқа қабылдаудан бас тартады тек қана анда санда күндіз жүрегі жұмсақ жан кездесіп оны үйінің шаруашылығын жасап ұлына азық алып отырады өзі кейде жесе бір тілік нан жеп жемесе ол да жоқ болып күн көрумен келеді ауыл сыртында кішкене ғана үңгір секілді жерде түнеп жаз мезгілдерін өткізіп келеді күнде құдайдан ұлы екеуіне қамқор болатын адамды тілеп келеді бір күні өзіне жұмыс іздеп шыққан кезде енесін жолықтырып қалады қаңғыбас күйге түсіпсің ғой ауылдың маңынан балаңды да өзіңді де көрмейтін болайын депті енесі ештеңе жасай алмайсыз мен сіздің үстіңізден шағымданбағаныма қуаныңыз дейді жанар хм сен сияқты қаңғыбасқа сенеді ме әлде қол ұзын мына маған сенеді ме дейді енесі сізді жесірдің көз жасы ұрады бізді алла панасына алады ал сіз өз істеген ісіңізге өкінесіз деген жанар кете береді ашуланған енесі аузынан келгенін айтып қалып қояды бұл оқиғадан соң жанар енесінің әлі де болса теріс жолда келе жатқанына жүрегінің қалайша қарайғанына жанашып еді өкінішке орай енесі өзгермеген екен міне алланың құдіреті бойынша бүгінде жанар өзіне баспана тапты мұстафаның сиыры жоғалған күні оны көршісі үйінде ұстап отырған екен кешке дейін іздеп келмесе кешке апарып беремін деп ойлаған екен ал мұстафа жайлауға кетіп қалды ма деп таңертең ерте тұрып шығып кеткен екен сонадайдан қарайған адамды көрген мұстафа ат басын сонда бұрған жай екен бұл сөздерді естіген томиристің көздерінен еріксіз жас шығып жатыр еді мұстафа да өзінің досының анасы мұндай қатыгездік жасайды деп ойламаған еді мұстафа қолы ұзын жандардың бірі еді жанардың мәселесі бойынша досы әбдірахманға жолығып оған болған жайды айтады әбдірахман көп ұзамай заң бойынша жанарға тиесілі мүлікті өзіне қайтарып береді әділдің жылы болар күні мұстафа жанарды алып ол үйге барады көпшілік жанарды жақтырмай саусақтарын шошайтып отыр сыбыр күбір де естіліп жатыр құран оқытылып әділді еске алу шарасы жасалып болған соң мұстафа көпшілік алдында жанардың кінәсі екенін айтады енесі сол жерде өзінің қалай қарабет болғанын білмей қалады оның өз аяғымен үйден кетпекші болғанын көргенде жанар адами қасиет танытып оны алып қалады сол кезден бері енесі өз қателіктерін түсіне бастап еді жанарға жасаған озбырлығын құдай оның алдынан шығарды ол бірте келе тілі күрмеліп сөйлеуге де шамасы болмай қалады кезінде марқұм күйеуіне де күн бермеген тілімен түйреген енесі осылай жақ аша алмай қалады иә расында бар кінәсі көз алдынан зулап өте шықты қанша жерден өзіне әділетсіздік жасап жала жапса да қартайған енесін жанар өз қамқорына ала білді қайынәпкесі анасының мұндай күйін көріп анасынан баз кешеді оны тастап өзге үйде тұрып жатады бұл да бір оның жазасы болды тамирис пен мұстафа жесірді өздеріне паналатқаны үшін алланың мейіріміне бөленіп алла оларға егіз ұлды бірден сыйлады